Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizinlə paştetin reseptini bölüşəcəyəm. Qaraciyər 300 qram qədərində götürürük. İlk əvvəl qabığını soyuram, sonra xırda doğrayıb və bir qədər pörtlətməyə buraxıram. Qaraciyərimiz qaynadığı müddətdə biz başqa bir tava götürürük, kərə yağını əridirik. Soğanı bir qədər qovururuq, amma çox qızartmamaq şərti ilə. Kökü əlavə edib bir yerdə yenidən qovururuq. Qaynamağa başladığı andan qazanın altını söndürürük və qaraciyəri süzürük. Əziz izləyicilərimiz, qaraciyəri süzdükdən sonra birlikdə yenidən qovururuq. Kimisi qaraciyəri pörtlətmədən bişirir, amma gördüyünüz kimi kəfəmərə gəlir deyənə mən heç xoşlamıram. Ona görə əvvəlcədən pörtlədib kəfini təmizlədikdən, yuduqdan sonra, süzdükdən sonra bişirirəm. Çalışın siz də bu yolla hazırlayın. Zövqə görə duz və qara istiot əlavə edirik. qarışdıranda baxırıq ki, baxın görürsünüz ki, su çəkilib, yağa düşüb, onda altını söndürürük. İndi isə ət çəkən maşından bütün bu qarışığı çəkirik. ətçəkən maşından keçirtdik. Kim istəsə blenderdən də keçirdə bilər, amma ətçəkən maşından keçirirsinizsə, dişləri xırda dişli olmalıdır. Falqanı səririk və falqanın üzərində yayacağıq. Bu şəkildə yaydıqdan sonra Otaq temperaturunda kərə yağımızı üzərinə çəkirik. Paştetimizin hazırlanmasına nə qədər ərzaq gedibsə, alt yazıda hamısını ətraflı yazacağam. Bitdikdən sonra soyuducuda 3-4 saat müddətində saxlayıb, sonra isə dilimlərə böləcəyik. Əziz izləyicilərimiz, artıq paştetimiz hazırdır. Soyuducudan 3 saat keçdikdən sonra çıxartdıq və dilimlərə böldük. Siz də hazırlayıb yeyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənədək.